Salut à tous dans cette vidéo on va parler de l'histoire du MrBeast, l'un des youtubeurs les plus populaires et les plus généreux au monde. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner pour me soutenir. MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, est né le 7 mai 1998 à Wichita au Kansas. Il est un vidéaste web et entrepreneur américain très connu pour ses vidéos sur YouTube avant de devenir l'un des youtubeurs les plus populaires et les plus généreux au monde, il était un adolescent passionné de vidéos et de jeux vidéo. Il a commencé à poster des vidéos sur YouTube en 2011, lorsqu'il avait 13 ans, en utilisant le pseudonyme MrBeast 6000. Au début, il a principalement publié des vidéos de jeux vidéo, mais il a rapidement commencé à explorer d'autres sujets et à expérimenter de nouvelles idées de vidéos. Il est possible qu'il ait dû faire face à des moments difficiles ou à des déceptions avant de devenir plus visible sur YouTube. En 2016, il a publié une vidéo, qui parlait des meilleures intros sur YouTube, qui a connu un vrai succès et lui a permis d'atteindre le seuil de 30 000 abonnés. C'est à partir de ce moment-là que sa popularité a commencé à croître rapidement. Beast a continué à publier régulièrement des vidéos sur YouTube, en se concentrant sur les défis, les pranks et les vidéos de dons et de philanthropie. Ce qui distingue vraiment MrBeast des autres YouTubeurs, c'est sa générosité sans limite. Hey, you want an iPhone? Yes, yes please, thank you. Yo, I love the costume. Here's an iPhone. Il a l'habitude de donner des millions de dollars aux gens, que ce soit pour des défis ou simplement pour faire du bien. Sa générosité a également été démontrée lors de la pandémie de Covid-19, où il a organisé plusieurs campagnes de financement pour aider les personnes touchées par la crise. Mister Beast a l'habitude de collaborer avec ses amis dans ses vidéos et de les inclure dans ses projets. Il semble également être très proche de sa famille et de ses amis proches, et il partage souvent des moments de sa vie personnelle avec eux sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne ses abonnés, Beast semble être très apprécié et respecté par sa communauté, et il est très reconnaissant envers ses abonnés, et apprécie leur soutien et leur fidélité. Beast a décidé de parler de sa maladie de Crohn dans une de ses vidéos. La maladie de Crohn est une affection chronique qui affecte le système digestif et qui peut entraîner des symptômes tels que de la diarrhée, des crampes abdominales, de la fatigue et de la perte de poids. Depuis, sa popularité n'a fait que croître, et en 2022, il est devenu le youtubeur le mieux payé avec 120 millions de personnes qui le suivent. Le succès de MrBeast a été propulsé par la publication d'une vidéo inspirée de la série Ski Game, qui a connu un vrai succès en 2021. <laughs> Aujourd'hui, Beast est considéré comme l'un des youtubeurs les plus influents et les plus populaires du monde, avec une fortune estimée entre 16 et 24 millions de dollars. Pour finir, Beast est un youtubeur à succès et un influenceur incroyablement généreux. Son histoire est inspirante et montre à quel point il est possible de réaliser ses rêves et de faire du bien aux autres en même temps. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo sur l'histoire de Beast et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Abonnez-vous.